ხალხთან დაკავშირებით არის კითხვები, მათ შორის რუსულ ლიტერატურულ ზუგუქტო ნასტო ღიათო უხილავ ძალაზე, უხილავ ხელზე, რომელთაც ისეთით მართავს, მე მაქვს მაგალითად შეკითხვები ესა თუ ის პოლიტიკური პარტიები საიდან იღებენ დაფინანსებას ხომ არ აქვს ინფორმაცია ხომ არიციან ვინ არის ასეთ ვინ დგას რა ფინანსები დგას მაგ ერთად ერთ-ერთი ტელევიზიისგან ხომ არიციან რბილი ძალები სად პოულობენ ასე ვთქვათ მხარდაჭერას და ხომ არიციან რამე ტიპის აგენტურული მუშაობა სხვა რა წარმოებს რუსეთი საქართველოსში აი იმ ფონზე როდესაც ლავროვის ნახვამდე მეორე დღეს საქართველოსში რაღაც განცხადებები კეთდება რუსეთი